जो स्क्रीन कमांड है उसके साथ सर्कल कमांड कैसे चलाएंगे देखिए सर्कल कमांड के बारे में पहले भी बता चुका हूं तो यहां पे सर्कल डिसाइड किया 320 100 और फिर यहां 200 कर दिया है और सर्कल में स्टेप भी दिए गए हैं 0, और फिर 100 तो इस तरह का दो आ, मेरे हिसाब से इसमें सर्कल बनना चाहिए तो अगर हम यहां पे इसको चलाते हैं फाइव करते हैं तो ये चलेगा इसको एक बार F5 भी कर सकते हैं आप तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है ये देखिए ये दो सर्कल बन रहा है और स्क्रीन की साइज देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन की साइज स्क्रीन कमांड जो चलाया से स्क्रीन की साइज देखिए ये जो बना हुआ है ना इसकी साइज देख सकते हैं आप